нәпіл намаздары бүгінгі сауақ құда қаласа пайғамбарымыздың тахаджуд намазы тахаджуд салихиндердің белгісі бардық пайғамбарлардың оқып жүрген альхамдулилля ұлу намазы бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға беш мал намаз шекте риуаяттарда келеді бағымдат асыр, тахаджуд оқып тұрған дейді бағымдат аср тахаджуд тахаджуд бир жылдай үмметке дагы сахабаларга да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга да фарыз болуп турган андан кийин үммөттүн мойнунда могу мансух деп коебуз өкүмү жарасқа чыгып мустахабка келген бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өмүрүнүн аягына чейин эле фарыз болуп турган дейт анткени тахаджуд намаз улуу намаз атай түнү баардык махлуктар уктап тынчтанып эс алып атканда topalong yo'q kunduzi ham topalongda bu yoqqa yugurmay bu yoqqa yugurmay ishlamay suylamay qiymal harakat bardigi a tuni anday emas bari tinch bo'lib qolganda o'sha tungi ibodat tungi duoning ta'siri tungi alloh bilan сөйлөшүүнүн ta'siri buni nuri taptaqir boshqacha shuning uchun alloh subhanava taolo qur'oni karimda muzzammil surasida aytdi да муззаммил деген süre var. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إي مزمل شادر ورنغون آه. سنترغن قم الليل إلا قليلا براز الوقت بروخ تندو ويقومين اتكرة ترغن تنمس تن إبادت تقى تروب الله تعالى عن عالدن إبادت خلق قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيله alloh subhanahu taolo aytadi mayli анда болғанда жарымын тұр жарымын андан да бир аз кемейтсең мейли же бир аз кошсоң мейли бирок түндүн баарын эле уйку менен өткөргөн жок жок жок жок жок курана тартила куранды эми тартиби менен тажвити менен токтоп маанилерине ой жүргүзүп окугун деди куранды окугун куранды окугун баардыгынан үзүлгүн алла менен байланышкан алла алла менен байланышкан демек тахаджудда алла субханаху ва таала бул тууралуу ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا түндүн кээ бир бөлүгүн фатахаджат худжуд деп өзү айтып уйкуну айтат да фатахаджат дегени уйкуну намазға алек болгондун себебинен уйкуну таштагын жөн телефонду чукулаш үчүн уйкуну таштаган эмес же болбосо дүйнө акча табыш үчүн уйкуну ташта дүйнөдө ар ким уйкуну ар кандай таштайт да кээ бирлер түнү уктабай эле коет эмнеге футбол көрүп чыгат телевизор көрүп чыгат карта ойноп чыгат ал деле уктабай эле коюп атпайбы иә же болбосо кээ бирлер түнү уурулукка барат иә түні уурулукка барат күндүз андай кыла албайт түнү уурулукка барат кээ зынаға зынага барат жайда кээ бирлери дагы ушундай арам ишке барат түндү ал үчүн берген эмес эле алла таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам демек бул жакта айтып аткан фатахаджат бул фатахаджат деп тахаджуд таркуннау бисабабил иштигал биссала дейт эмнекен бул уйкуну таштоо түнкү уйкуну намазга алек болуунун себебинен намаз окуу үчүн түндө уйкуну таштаган ушуну тахаджуд деп коет намаз окуу үчүн түнү уйкуну таштап ойгонуп уктай бербей ушуну эмне деп коет экен тахаджуд деп коет экен тууганыбыз мааниси ومن الليل فتهجد بصلاة مشتملة على القرآن الكريم قرآن каримди өзүнө камтып алуучу камтып алган намазга алектениш үчүн уйкуну таштагын деген мааниде себеп дегенде ошол убакта алла субханаху таала пайгамбарыбыздыден ден куран укканды каалайды да кечкурун туруп намазда куран окусунчу окусунчу депчи кечкурун туруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кечкурун туруп намаз окуганы аллаху акбар башкача эле совсем таптакыр башкача эле نافلة لك يعني عبادة زائدة لك على بقية فرائض الصلوات бұл беш фар, беш фарыз бар намаз беш уақыт намазымыз бар ғой бұл бұндан ашықша саңа беріліп бұл беш мал намаз бұл фарыз бұл фарыз фажр дохр аср мағриб иша бағымдат пешим аср шам құптан бұл осы бұл фарыз бұндан бұға ашықша саңа тартуланып отатындай белек қылып деген эми көпчүлүктүн айтуусуна караганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бул парыз деп айтып келгенибиз даражасын бийик кылыш үчүн соопторун көбөйтүш үчүн макамын жогорулатыш үчүн а силерге биздерге болсо күнөөлөрүбүзгө каффара хадисте келет min faridatihi şey'en قال الله تعالى للملائكة ертеге қиямат күні алла субханаху ва тағала есеп кітепті алғанда бенденің парыз ибадаттарынан кемшілдік болып азайып қалғанда айтады екен алла тағала періштелеріне ай ундуру хәлли абди минаттатауо қарағылашы бендемден бір нәпіл намаздары бар ғой нәпіл ораза нәпіл бір садақалары бар ғой бір нәпілі бар ғой бір қарағылашы дейді екен анан кейін не парыздан кемшіліктерді нафилмен толуктатып коет экен да демек нафилдарды дағы таштабай жүрүшүбүз керек экен деген маани чыгып атат да болчу бұл улуу даражаны мақамул махмуд алла субханаху ва тағала айтады аса аябасака роббука мақама махмуда жақын арада сенің робың сені мақамы махмуд мақталған ұшындай бір мартаба мақам ұшындай бір ұлу мақталған мартабаға саңа ата қылады ошонда сені тірілтеді ал екен десе әл мақамул махмуд аллади тахмадуху алейхи хала әл халаиқу куллухум әл әуалун ахарун ахирун бардығы мақлұқтардың бары мақтай тұрған ұшындай бір мақам болады екен періштелердің бардығы пайғамбарлардың бары жиндердің бары инсандың бары мақұл ғой барлығы мақтай тұрған ушундай бір мақам бар ошол мақамды пайгамбарыбызга алла таала тартуулаган да ошол пайгамбарыбызга ғана беріле тұрған ал макамды айтып тур улуу бардық жалпы инсаниятқа пайгамбарыбыздын шапааты ошону макамы махмуд дептир туғандар пайғамбару саллаллаху алейхи уассаламға алла тағала ұлы даражаны ұлы құран кәрімді беруменен де біргелікте қиямат дағы ұлы мақамды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға уада қылған ал ұлы мақам бүткіл адам баласына шапағат қылады ортасына түседі өзінің үмметіне емес адам алейхисаламнан тартып қиямат күнге чейін қанша инсан дүниеге келсе ошоның барын ортаға түше тұрған мынал мақамды алла тағала мухаммад алейхисаламға ғана берген